без, без фильтра, фильтр здесь не очень помогает, но через, просто Ctrl-F через поиск, найду Russian Federation, нахожу дальше строчку, соответствующую Украине, вот строчка разница между продолжительностью рабочей недели в среднем в России и Украине 0,28 часа. Это разница, как мы видим, по столбцу significance, можем убедиться, по столбцу significance незначимым. Это по первому тесту там, там Хейна. Найдем по второму тесту. Вот опять же Russian Federation. Находим Ukraine. Та же самая разница. Тот же самый significance, единица. Разница незначима. Таким образом мы проверили парные связи, парные связи, ну, в каком-то мере парные связи, проверили пару стран на то, различается ли среднее значение по продолжительности труда в этих странах, продолжительности рабочей недели в этих странах. Нет, не различаются. Но, ну, допустим, в Албании и Бельгии различаются. В принципе, Албания, поскольку в ней вроде как люди трудятся самое продолжительное время, самую продолжительную рабочую неделю имеет, она отличается от всех стран по этому параметру. Мы рассмотрели, как работает дисперсионный анализ применении к категориальной группирующей переменной и интервальной переменной зависимой. А, важно отметить, еще вот в этой табличке, это будет важно для регрессии, что по сути дисперсионный анализ разделяет всю вариацию, которую мы имеем в переменной зависимой, то есть переменной в данном случае продолжительность рабочей недели, разделяет на две части. Внутригрупповую, то есть для каждой страны в данном случае – вариация загоняется внутрь, это внутригрупповая вариация, точнее вот внутригрупповая, а это межгрупповая. Чем больше межгрупповая вариация и чем меньше внутригрупповая вариация, тем, соответственно, больше различаются средний, потому что межгрупповая вариация – это и есть вариация между средними, а внутригрупповая вариация – это вариация, это самая вариация с отростками. Вот эта вариация внутригрупповая. Вариация средних